Oromiyaa keessatti iddoowwan sirni gadaa Oromoo itti laafe keessaa qabiyyeen Oromoo maccaa isa tokko. Oromoon maccaa lafa bal'aa lixa Oromiyaa irra qubate wal'aansoo sirna nafxanyaa waliin gochaa tureen aadaan amantaa fi sirni bulchiinsa isaa waggoota dhibba tokkoon dura jalaaman ja'e. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti baroonni 1870 hanga 1890 jiran Babal'ifannaa lafaa sirni nafxanyaa Oromiyaa irratti raawwateen Oromootaaf yeroo hamaa ture. Oromoonni qomoo maccaas rakkoo kanaaf warra saaxilame keessaa tokko. Oromoonni maccaa odaa bisilii ka'anii gariin gara Wallaggaatti kaan ammoo lafa qonnaa fi tikaatiif jecha gara Jimmaa fi Abbaa Booraatti bosona saaqanii babal'atanii. Warra gara kibba lixaa Oromiyaa har'a godina Iluu Abbaa Boor jedhamu dhaqan keessaa inni jalqabaa qomoo Iluuti. Qophii keenya qe'ee Oromoo miilanaatiin gootota Oromoo salgan Iluu mirgaa fi eenyummaa saba isaaniitiif sirna nafxanyaatiin wal'aansoo qabanii aarsaa cimaa kaffalan yaadannaa nu hordofaa. Qomoo warra iluu keessaa angafti warra hadheessooti. Yeroo sirna mootiitiin hoogganamuun Itiyoophiyaa keessatti babal'atee turetti Oromoonni iluu sirna gadaatiin bulaa akka turan maanguddoonnii fi ogeeyyiin seenaa ni dubbatu. Waa'een iluu abbaaboor yoo ka'uu caalii shonoo yookiin abbaaboor kaasuun dirqama ta'a. Obbo Mirreessaa Gaysaa dhimma kana. yeroo dheeraadhaaf qorataniiru. Duraan dursee gara iluu abbaa booraa kan dhufe qomoo adheessooti. Qomoon adheessoo qomoo salgee yaayyoo keessaa qomoo isa hangafaa yommuu ta'u iddoon kana kan dhufe laaftoo guyyee nama jedhamudha akka seenaa qorannetti laaftoo guyyee gara godina iluu abbaa booraa erga dhufe booddee e, caalii shoonoo shoonoo laaftoo laaftoo qilxuu. biqiltuu guyyee isa jedhamu yommuu ta'u, shoonoon akaakayyuu guyyee gaafa ta'u, sirna gadaa gandaa akka jalqabaatti kan jalqaban abbaa caalii, abbaa abbaa boor shoonoo akka turedha jaartolii dura irraa kan qoranne. achirraa kaasanii naannoo kanatti salgee yaayyoo warra jedhan salgan isaanii walitti qabanii gadaa gandaa akka hundeessan gadaa gandaatti aananii abbaan boor yookiin caaliin erga ga'anii booddee akka naannoo warroota isaanii taananii dhufan saddeettan cooraa torban guduruu yookiin torban buunnoo jahan noonnoo salgee yaayyoo isaan geggeessaa ta'anii sadan shanan hurrumuu sadan dooranii arfan mattuu shanan supheetiif tokkoon buree afurtamii shanii isaanii kana iddoo anaafatamu jiru kanatti walitti qabanii Eh, sirna gadaa Oromoo iluu akka hundeessan. Sirna gadaa Oromoo iluu yommuu hundeessan achumaan hundeessuu isaatu hin ta'in iluu abbaa boor iddoo jedhamu kana dangaasaa mirkaneessuudhaan. Dangaasaa gaafa mirkaneessan karaa dhiyaatiin hanga baaroo qallaatti karaa baatiin naannoo jimmaa achi asitti yaacii iddoo jedhamu dhagaa baay'een illee lafa jiru bishaan sana bishaan yaaciitti eh, karaa kaabaatiin immoo eh, dhidheessaaf noolee kaabbaa karaa kibbaatiin tulluu ximbaa kan jedhamu daangessanii gidduun kun maqaa iluu jedhamu akka qabaatu kan godhanii fi keessumatti abbaan boor yookiin caaliin shoonoo qilxuudhaa sirna gadaasa kan geggeessan eh, masqalli waggaadhaa buttaan barsaddeeti ateeteen barsadii isa jedhamu sana sirna gadaatii wajjii walitti qabanii kan hundeessan ta'uu isaanii masqalli waggaadhaan kan kabajamu yommuu ta'u Ateeteen barsadiin dubartootaan kan kabajamu yommuu ta'u, buttaan barsaddeetiin kan kabajamu ta'ee, sirni gadaa buttaa godina iluu yookiin ilmaan maccaa kun waggaa shan shaniin akka inni naanna'u ta'ee, buttaan tokko sirna gadaa shan kan qabaatuu fi waggaa saddeetiin naanna'e kan dhufu ta'uusaa kan mirkaneessan abbaa boor yookiin caalee ta'uu isaaniiti. Isa kana attamittiin sadarkaa har'aa kana inni gahe innati jedhamu sirni gadaa iluu dhufaatii yookiin achi hadhufuu. sirna dadhanyaatiin kan walitti bu'u wal qabatee jiru seenaa iluu yoon qoratta ta'e goota awwaalan qabu. Goota awwaalan qabu akka kumsaa murdaa fa'itti akka abbaa jifaar fa'itti mootummaa dhufe simatee iluun itti bulee akka yaallootti itti bulee masaraa isaa ijaarrachuu hin dandeenye goota awwaalan qabu isin jedhama abbaan booraa masaraa qaba hotinaan jette masaraan isaa awwaala isaati. Innis aanaa yaayyoo gandabachoo. geeccinaa iddoo jedhamutti kan argamu yommuu ta'u abbaan booraa yeroo hundumaatti waraana irratti kan dabarsan ta'uu isaanii mucaa isaanii inni gafaa diimmaan sirna gadaa sadii geggeessee sirna gadaa sadii jechuun waggaa marsaa saddeeti sadansaa egaa geggeessee booddee waraanni itti cimee booji'amee qilleem taaboor iddoo jedhamutti hidhamee achitti kan awwaalamee hafee isattaansee girrisaa diimaa mucaan ta'anii immoo bakka isaanii bu'ee girrisaan abbaa langaa diimaan abbaa raagoo ta'anii biyya kana bushaa kan turaniif. Bulchiinsi caalii shonoo qomoo hadheessoo keessatti eegalee qomoo salgan iluu hunda biratti babal'atee odaa dooggii jalatti seerri tumame seerri gadaa. Obbo Imaamuu Abduu maanguddoo biyyaa fi nama seenaati. Gadaa iluu baabooraa kan akkamitti barte yoo jettanii na gaafattanii bara kudha sagal afurtamii sadii waggaa shantamii sadii waggaa shantamii jaatamii shanarraa iddoo kanatti halkan sadii bullee iddoo kanatti gadaa qorannee asii kaanee naannoo yeroo baabooraa waliin geenyee waggaa lamaaf gadaa qorannee qanii digdamii lamaan lafa deemnee finfinneetti kan dhiyeessinedha kan finfinneetti dhiyeessinedha isaanis immoo jaartolii nama torbaa na biran jiran warrallee argachuu hin danda'u isaan immoo bureerraa hayilee shumburee supheerraa hayilee yersoo hurrumuurraa shuuramuu jiichaa iluurraa galaana jersoo sayyoo caalii yamborraa guutamaa daawoo mattuu cooraarraa guddataa gussoo cooraa buunnoorraa margaa karroo buunnoo duranni irraa naga'oo gamsoo duranni jara kanaa jarri kunnaa wajjiniin filatamanii waggaa jaatamii shanarraa asitti kan argamanidha nafsi isaanii rabbi amaaru naa jira nafsi isaanii rabbi amaaru har'an dhumanii jarri kun seenaa guddaa hojjetanii warra darbanidha nafsi isaanii rabbi amaaru gadaa warra hidhuu iddoo sadiitti ba'a gadaa gandaa gadaa naannoo gadaa sa'ulii akkasi maqaansaa Aku kena tahu. Warri lu. Gafa jura. Gara uli tiri fani kubatanu. Oh, ana dambi macam lah tu kesa kani kubati. Orang muni warri lu. Orang muni do kena timu siti. Gada ganda jura undese. Orang salgani lu ti. Isanis gada ganda kana. Bara kuda jah. Dikdami sagali. Ana kana kesa. naannoo haroo jeemee birbirsa jeemee jalatti kan hundaa'e haroo jeemee birbirsa jeemee jalatti kan hundaa'e ganaan gandaanni gaara sana oromoon duubaa boor gaafa dhufe iddoo kana qobatu gammoojjii kana keessa hin qobanne baddaarra kan inni qobate gammoojjii kana dhufuunsaa gizee dhiqqa gabaabaa keessaa bara kudha jaha fi digdamii sagalii gadaa naannoo dhaabee achirraas immoo kaasee bara kudha saddeet digdamii afurii gadaan aanaa kun inni bakkee doggii kun iddoo kanatti dhaabatee gaafa gadaan kun iddoo kanatti dhaabatu qomoo sagaltu dhaabe ganda sagaltu dhaabe qomoon afurtamii shan gandi sagal kun tokkoffaa ganda iluu lammata ganda cooraa sadaffaa ganda muunnoo arfaffaa ganda noonnoo shanaffaa ganda hurrumuu jaaffaa ganda mattuu torbaffaa ganda doorannii saddeettaffaa ganda suphee salgaffaan ganda buree warra tokkon abbaa qambuu warra supheeti jarri kunis immoo iddoo kanatti qomoo isaanii keessaa qomoon isaanii afurtamii shanii namaa afurtamii shan erganii iddoo kanatti gadaa kana hundeessuu hin danda'ame waan cimaata hojjetame asirraas immoo ka'ee gadaa naannoo sadanii afurtamii shanan kun gada dabarsee booddee gadaa naannoo arfanii irratti Eh, warri daarimuu dabalamanii akkas irratti gadaa kana warratti argaman godhame warri daarimuu sanaan dura warri daarimuu akka isaan iddoo kanatti argamuu dhabamanii warri daarimuu warra wallaggaatu gara keenyatti ba'u jedhanii warri iluu baabuur gara keenyatti ba'u jedhanii sanarratti falmiin turee sana booddee gara kana nu wayya warri daarimuu murteeffatan jedhannaan Ilubaboon wayyaa'anii murteeffatanii gadaashan arfaffaa irratti dhufanii warri daarii mul'asitti dabalamanii achirraa immoo ka'ee gadaashan affaa irratti warra guumaysitu dabalame. Bara kudha saddeet shantamii jaha buunnoo birbirsabbaa waggaa jalatti wal ga'ee gadaarsa olii hundeesse gadaa warra olii sadan isa kam yoo jenne wallaggaa. جما لو بابور غافثنا ورجماتي جماتي وري ولغا نولي راس غزيدا وكان مو متاكي متا دام بولتي ورجي ور نفتنياتي ولي غليرا اسنس ولي غلاجر ني بابور تيمنا نكسينا رافدن ندي لكي اني فدو ثم لي ينتو ولني فدت فدو ولني ديدني ديبيني شن لما سسان شن تمشن قبتني يوفي شن تمي جافاتاني كناني يو غداني sadan kun naannoo kanatti mirkanaa'e gadaa kana ammoo bara kudhaa sagal sadii naftanyaan biyya keenyatti galee barbadeesse gadaa keenya barbadeesse. Sirni gadaa uummata Oromoof aadaadha malee haaraan turre. Uummanni tun gizee dhufee bosona kana as biyya kana galu isin gabaabsuuf giddu galees yoo kana warri dura dhufan qomoon hangabni warra iluuti iluu keessaa immoo warra hadheessooti qomoon kun naannoo kana dhufee biyya kana dhufee wal duraa boodaan dhufan kan addana dhufan qomoo wal duraa boodaan gisee dhufan sagali sagal yeroo jennu adda baasu nurra jira salgan salgee iluu jira addanumatti qomoon sagal immoo jiru qomoon sagal kun iluun sagal coora saddeet guunnoon torba nonon ja a rumbun shan matun afur a doranin sadi supe lama bureni mo ore korati tok komon kunun diniyu iddu nano nano sat gada qaw giddu gale sikunun mo mal ture ya i salgan iluti unde fama wagga to kofa salge ya yo asirati wan sirisu nujra chudanda yaa'ii salgan iluuti. salgee yaayoo asitti jira qomoon salgan sun cora ano iluuti amma bureetti warri jiran teessoo meeqa qabu teessoo afurtamii shan qabu asitti wal seera tumatu seera baafatu biyya isaanii bushaa turan dhimma nageenyaa irratti dhimma siyaasaa irratti dhimma dinagdee irratti mareechaa mari'achaa turan. Sirni gadaa Oromoo warra iluu erga mataa gadi qabatee waggoota dhibba tokkoo fi soddomi lama ta'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kuma lamaaf torba odaa dooggiitti deebi'ee haarome sirni gadaa salganiluu. Baranas waggaa tokkoffaa haaromsa sirna gadaa salganiluu sadaasa kudha bara kuma lamaaf saddeet irraa eegalee guyyoota shaniif godinichatti kabajameera. waa'ee qomoo warra hadheessoo fi bulchiinsa isaanii ergaan gas jennee gara qomoo mattuutti haa dabarru. Qomoowwan iluu salgan keessaa warra mattuurraa kan dhalatan Fatansa iluu goota Oromoo galmee seenaa irratti hedduu hin faarfamnedha. Yeroon isaa bara kudha saddeet torbaatamii shanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sirni nafxanyaa minlikiin hoogganamuu lafa bal'aa uummanni Oromoo kallattii hundaan irra jiraatu dhaaluudhaaf ija kalaabsuudhaan ilaaluu eegaleera. Duula kanaaf gufuu guddaadhaa jedhee kan yaade ammoo bulchiinsa sirna gadaa fi haxxummaa fi gootummaa abbootii gadaa Oromoo ture. Akka maanguddoo iluurraa odeeffannetti baatii eblaa bara kudha saddeet torbaatamii shan sammaanaadoo laga dhedheessaa ce'uun loltoota isaa qe'ee warra buun'oo naannoo baddallee qubachiise. Weerarri loltoota minilik kun kan isaan muufachiise gootonni Oromoo iluu abbootii gadaatiin hoogganamuudhaan bosonatti nam'anii weerartoota ofirraa haleelu eegalan. Xiyyeeffannoon sirna nafxanyaas abbootii gadaa ajjeesuun sirna bulchiinsa isaanii laaffisuu ture. Warra buunnoo erga laaffisanii booda qee salgan iluu keessatti waraana gurguddaa gochuun mattuu qubataniiru. Weerartoonni nafxanyaa raasta sammaadhaan hoogganaman. Fatansa iluu umurii ga'eessummaa isaatti dhufaatii warra nafxanyaa dhaga'ee farda isaa luugamatee eeboo fi gaachana isaa qopheeffateera. Bakki weerartoonni nafxanyaa qubatan kun ammoo Qarsaa Googillaa Qe'ee Qomoomattuuti. Abbaan gadaa Salgan Iluu inni yeroo sanaa Fatansa Iluus gootota Oromoo biroo qindeessuudhaan waraanatti bane. weerartoota nafxanyaa irratti. Bara 1875 hanga 1878 waraana cimaa qarsaa googillaa irratti raawwatameen Oromoonni hedduun aarsaa kaffalaniiru jedhu maanguddoonni. Silaa daariin lafa keenyaa bishaaniif bishaanii daarii ganda iluu tokko jechuun asiin gabbayyi asii asiin saakkiidha asi ganda urrumuu jechuun saakkiidhaa achiif soorii asi ganda mattuu jechuun soorii achiif gumaroodha asi ganda buree jechuun gumaroodhaa achiif birbirgaalleetii olii kanaanuun sirna gadaa balleessee isarraa kaasee lafaa Eh. Biyya kana tokko gochuuf Toodiroos dura yaaleera. Yohaannisis yaaleera. Umarratti carraa argatee meeshaa biyya Awurooppaatii haala adda addaatiin yeroo dheeraaf kuufateen biyya kana garboomsuuf Oromiyaa duwwaa miti. Beenishaangul Gambeellaa akkuma Itoophiyaatti yeroo duraaf kan biyya kana of jalatti jilbeeffachiise sabaaf sablammii aadaasaa seenaasaa dheete dhiitee busheenyu miliq gara lubbaa immoo gizee ergatu immoo ergamaansaa Ah, ራስ ተሰማ ናዶቲ ራስ ተሰማ ናዶ ሉባቦር ገሉuf yeroo baay'eef lolli deemeera dhummanni lubaaboor jagnummaa agarsiiseen hidhee isaaniillee dabarsuu dideera. Asitti diimaa caaliifaa beektu lolleen deebiseen deemsiseen booji'amee amma qeellamitti deemeera nafxanyoota jechuudha. Ilmi isaallee girrisaa diimaa fa'aa sana booda waan inni deemsa beeka. Seenaan kuni seenaa bal'aadha. Weerartoonni nafxanyaan kana dhufanii qubatan yeroo uh, ayyaana faasigaarra yeroo isaan biyya kana dhufanii qubatan uh, fattan saayiluufaa baddaa goree irratti mari'achaa turan achirratti walgaanii achitti illee marii mari'atanii goota iluubaawwan walitti qabuutiin fattan Iluu warra qubatan iddoo turan sana nafxanyoota loltoota nafxanyootaa akka haala barbaadameen ijaaramanii dhufan sana irratti lola kaasan lolli kun kan deeme eenyuuf eenyu gidduuti weerartoota sirna nafxanyaaf gootota iluubbaa bor akkuma bakar bawaaree fattansaa iluutiin qindoomanidha. Lolli kun bultii shan jaaf deemeera. Rasnaadoon meeshaa ammayyaa qaba. Yeroo baay'ee dhiiratanii dhufaniiru. Oromoon illee fincilan tokko tokko isatti makamanii jiru. Haala kanaan akkan ta'een ijaaramee dhufee haa ta'u iyyuu loltoonni lubbaa bor gaachanaan eebootiin yeroo diimaa caalifamu booji'amummoo isaan immoo meeshaa booji'anii turan gootonni lubbaa warraaftan yoo tarran asii karaa qellam wallaggaatti dideenna illee itti booji'amee deemu haala kanaan lolli kun bultii shanjaaf torbaaf deeme dhumarra itti fattan isaa illuu fardi isaa boolla keessa galee jalaa cabe kana booda isa booji'anii lolli sun yeroo dheeraaf deeme karaa naftanyaas namni baay'een dhumeera karaa gootota oromoo iluu baaboolis namni baay'een dhumeera haala kanaan lolli sun mo'icha eenyuutiin raawwata uma tokko gochuun danda'amu Itoophiyaan hundiyyuu qabamte Oromiyaan iyyuu qabameera uummanni lubbaaboor jala Jala sana jalatti kufu loltoonni faltan saayiluu kanaan hin dhaabbanne fincilaa otoo deemanii otoo lallaa deemanii yeroo dheeraaf dawoo bosona diduu keessa galan achi keessa illee diduu keessa galan gootummaatiin yeroo dheeraaf illee lola kasaan isaan deebisan hin beekama seenaa keessatti sana booda gara warra nafxanyaatti yoo deebinu raaznaadoon biyyi kun biyya ciisaadha miti. lafni kun lafa ciisaa Maal filatan asii ol ilaalanii gama ilaalan ilaalan baddaa san arganii baddaa goree mul'ata baddaa baddaa goreetti ce'anii muda saddeet torbaatamii shan jechuudha juma sana naannoo sana qabatan giraambaachi kaleen kana qabadhu baraambaraas kana qabadhu abaluu kana qabadhu uummanni Oromoo biyya isaatti garboome gaagura jira miti amma sooqee kana mukatti sallee namni gaagura hidhatu gaagura hidhatu muka gaagura hidhatu illee itti gabbare uummanni keenya jiru. Fatansa ilu yookiin abbaan ayyaanso biyya kana fuudhee sirna gadaataatiis ijaaree yommuu inni jedhu sirni waraanaa mililikii yookiin sirni nafxanyaa itti ga'ee abbaan ayyaanso yookiin fatansaan Iluu waraana irratti qarsaa gogillaatti fardi isaa waraanamee ofii waraanamee qabamee iddoo sila jedhame sana naannoo mattuutti qarsaa gogillaatti qabamee gara sanatti achi deebi'ee hidhamee hidhaa sana keessatti boolla sana keessa ture achumatti du'ee kan awwaalame ta'uu isaatiif iluun harka nafxanyaatti kan kufe ta'uu isaatii fi sirni gadaa iluu akka abbaa yaansoo yookiin fatansaa iluutti kan ture ta'uu isaati. Fatansa iluus waraana cimaa booda fardisaa qarsaa googillaatti boolla bu'uun booji'amee wareegame. Gootonni Oromoo hedduun erga abbaan gadaa isaanii wareegamee boodas harka hin kennine. bosona diiduutti galuudhaan weerartoota nafxanyaatiif mataa dhukkubbii ta'anii itti fufani. Sirni gadaa Oromoo garuu humna dhabee laafe. Jaarraan kudha salgaffaan xumuramee hanga walakkeessa jaarraa digdammaffaatti sirni nafxanyaa bifa jijjiirrachaa qee Oromoo irratti itti fufe. dhufe kunooti. Bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti Xaaliyaan Itoophiyaa weerarte. Weerartoonni nafxanyaa qe'ee salgan iluu qabatanii jireenyi itti hoo'uu jalqabde weerara Xaaliyaan baqatanii iddoo dhufanitti deebi'anii. Yeroo kana Oromoonni iluu weerara irraa loltoota Xaaliyaaniitiin wal'aansoo qabu eegalan. jaarraa kana keessatti gootota iluu keessaa waa'ee firrisa abbaa waggaa waan muraasa isinitti imuu yaade. Firrisaa abbaa waggaa bara kudha keessa qoomoo Oromoo maccaa warra irraa dhalate. Umurii isaa ijoollummaa weerara nafxanyootaa keessatti kan dabarse goonni Oromoo firrisa abbaa waggaa umurii isaa ga'eessummaa keessaa immoo wanti biraa isa mudate. Waggoota shan weerartoonni xaaliyaan Itiyoophiyaa keessa turan firrisaa abbaa waggaa hawaasa naannoo qindeessuun loltoota xaaliyaan waraanaa ture. Bara kudha sagal soddomi sadii yeroo warri salgan iluu loltoota xaaliyaan dadhabsiisanii biyya isaanii bilisoomsan mi'eeffataan midhaan warra soddaa liqeeffataa akkuma jedhamu weerartoonni nafxanyaa qe'ee salgan iluutti qajeelan. Sodomi ya furi ke sana fatanya ande ve moru ve ay ara taliani ferrari anne esini nuwa tani batani de bine esini ni nabum nu jene din nan e, lolli guddan ka e to bada ka se lolli suna ma bure tika e lolla gudda sa e sara kesa ferrisa ba o ga fai wanan worri durabuse lola kaasee waashaatti galee jarri kun baqatanii waashaatti galanii biyya qabatanii baqannaan naftanyaan kottaa biyya keessan isinuma bulchaa gaddeen hin jiru kottaa simmaarraa jedhee nama sagal qabee fannise. Tobbarraa nama tokko fannise beddalleerraa firrisaa abbaa waggaa fannise cooraarraa hiikaa abbaa saabal fannise. Yaayyoorraa shugguxbuu buushan fannise dhaabaa qambuu fannise urrumurraa reessoo qiiboo kan jedhan fannise mattuurraa gaa'oo. tokkummaa gaa'oo kan jedhan farrise goreerraa mardaasaa filaate supheerraa umar gumar nama salgan kana fannifamanii oromoodha jedhanii gadaa oromootii jedhanii har'allee qallii ta'e gadi kun salgan gadaa oromootii fannifamanii sana booddee morodaa galaan anin kennu harka koo hin araaramu jedhee caakkaatti gale amma maal goona kan jedhanuu mari'atanii isaan malyatan kun raas daargee fita waraarii bashaa xuquree nafxanyaa oromooti kan oromoo fixe malee sidaamnitti iyyuu dhigne hin baqata ittiin siqu nafxanyaa oromooti iyyuu oromoo fixe bashaa xuquree fita waraarii xurunaa jarri kun maal godhanii eega iluuni morodaa wajjiniin caakkaatti galee baddaatti galee ibiddatti gadhiisaa jedhanii ibiddatti gadhiisanii Ilubbaa dinkaa biyya tokko guutuu fixani. Biyya tokko guutuu gubatee dhuma Seenaadhaaf jedhe waan qanni itti ilaalamu miti. kudha sagal kudha tokkoo hanga kudha sagal digdamii saddeetitti buunnoo kan bulchanii fi kan hoogganaa turan yoggaa ta'u bara kudha sagal digdamii saddeetitti weerartoonni xaaliyaanii gara biyya keenyaa dhufuudhaan asumaan hoggaa isaan gara beddelleetti achi as ta'uudhaaf dhufan ammas gonkumaa jechuudhaan alagaan biyya koon bulchu jedhanii hidheessa gamatti guutummaa godina Iroo abbaaboor Boor keessa gootota jiran bulchitoota abbootii gadaa hooggantoota qomoo adda addaa kan godina Abbaa kurfeessuudhaan gurmeessuudhaan dura dhaabatan. 1928 hanga 1933 tti xaaliyaanii waliin morma wal qabanii Gonkumaa akka isaan kana keessa boqotanii biyya kana hin binne bakkee adda addaatti waraana gurguddaa gaggeessaniiru. Keessumaa dirree waraana Saambee naannoo Aallee godee jiru keessatti uummanni godina Lobbaa Boor uummata godina naannoo kana jiru uummata Oromoo wajjin wal kurfeessuudhaan xaaliyaanii booji'anii meeshaa harkaa booji'anii hooggantoota isaanii jeneraalota sadiin booji'anii biyya kana keessaa erga argatanii booda biyyi keenya yeroo bilisa bahetti bara 1934tti ሞቱማን ነፍጠኛ ራስ ዳርጌዳን ሆገነ ሙፊ ሆገና ወራና ሳኒ አጥናፍ ሰገድ ቀበተሊ ብየ ከነነት ቡልቸ ጅረኒ ፍሪሳ አባ ወጋ ቴሮ ወጋ አመስ ሳቲን godinni kun godina keenya godinni kun biyyi kun biyya oromooti biyya ani bulchu biyya ummanni kun abbaa qabu saba qabu ummata qabu kanaan duras alagaa dura dhaabannee xaaliyaanii wajjiniin yeroo nu morma walqabnee yeroo nu waraanaa turre yeroo nu ajjeefnee du'aa ture namni nutti birmate hin jiru isin hin beennu waan ta'eef biyya keenya xaaliyaaniin isin bulchuu isinis hin bulchitan jechuudhaan dura dhaabatan. Hiddeessaan gamatti akka sanachi as gidduu sanatti kutuudhaan waraanaan dadhabsiisuudhaan beelaan dadhabsiisuudhaan bara 1934 hanga 36tti gidirsaa turan sanaan booda tooftaan nafxanyaa akkuma guutummaa biyya keenyaatti beekamu tooftaadhaan itti seenuudhaan bara 19 soddomii ja'aatti biyyi kan keetii biyya keetti hin buunuu uummata keetti hin buunuu saba keetti hin buunuu garuu waraanni keenya beela'ee arca'ee dhumee kanaaf Walii gallaa hin aramna jechuudhaan maatii isaanii jaarsa biyyaa naannoodhaatti erguudhaan harka lafa jalaatiin immoo nafxanyoota naannoo bedellee kana naquudhaan waraana hidhachiisanii eeggachiisuudhaan bara 1936 firisa abbaa waggaa dhimma kana Oromoon gootummaa qabaa Oromoon beekumsa qabaa haa ta'u malee araaraaf nagaa waan jaallatuuf dhuguma dhimmi kun dhimma uummata kootii bu'aa buusudha dhuguma dhimma nageenya ta'udha jechuudhaan warratti dhiyaatu amanuudhaan meeshaa isaa waraana isaa qabatee yeroonni gara beddellee kanatti dhufutti harka lafa jalaatiin naftanyoota jala naquudhaan hogganaa waraanaa isaa Atnaaf Saggadi dhukaasee akka hin ajjeesu haala mijeessuudhaan yeroonni meeshaa isaa akka aadaa Oromootti araaramna waan jedhameef meeshaa irratti harkaanfatanii walii galanii horii qalanii dhiiga buusanii araaraaf yeroonni qophaa'ee dhufetti firisa abbaa waggaa dhukaasanii ajjeesan. Sanaan booda bara 1936 asuma magaalaa Beddellee naannoo mana barumsaa Raastasammaa jedhamu kanatti birbirsatti fannisan yeroo firisaa abbaa waggaa fannifamee du'u gootonni iluu uummata iluu sochoosanii diina balaaleffachaa diina dura dhaabbachaa turan namni torba isaan faana ajjeefamaniiru. Maanguddoonni iluus kanuma ragaa ba'u. Xaaliyaaniin itti dhufnaan baqatan xaaliyaaniin itti dhufnaan jarri baqannaan Oromoon iluu baaburaa, Oromoon finfinne shawaa, Oromoon jimmaa walitti qabamee laftanyaalee eega baqatee nu biyya keenya irraan baqannu jedhee waggaa shan xaaliyaanii wajjiniin waraanaa ture bara kudha sagal soddomii sadii waraana guddaa godhe saambee irratti. Yaadannaa jara sanaarraa akka irraa galmeessinee qabnutti saambii sarboo ilma sarboo leeqaatii machuu warra leeqaatii gaafa sanayyuu jeneraal Rees Sadeensaa kan jedhamu shuquxiidhaan rukutee ajjeese. Obuletin oh, sani moso so besar bo. Guru adik dan isa ku tani cuma tilah busan. Oma oh, wara na kesa dubar so sala matu jira. Gafasa na ye chiyar be to kujira. Maje da ya war rendu barti ye so so besar bo ya gift lele ka. Ya war rendu barti sharre de moso ya gift lele go. Ya war rendu barti ti bena sinundu ya ku kesa na genyan talalike nya yu ufu mambagatti. Ja warreen dubartii seenaan keessan kun gaaf tokko mul'atti birra Oromoo irratti kan jedhu hawwisoo Oromootu dabarse jala sanaa kanaan darbanii jarri kun sossobee sarboo goree irratti darbanii gaafa isaan lola isaan beerratti darbanii xaaliyaaniin asii ari jiksaaf isingaa godhanii asii ari'atanii jagnooniin iluu baaboor keessa jiran sirna gadaatiif jedhanii gaafa sanaa. Gootonni salgan iluu kunneen sirna gadaa waggoota dhibba tokkoof soddomi lamaa oliif kufee tureef warra aarsaa qaalii kaffaluun dhaloota har'a jiruuf seenaa dabarsanidha. Seenaan isaanii garuu qoratamee galmaa'ee dhaloota dhufutti darbaan jiru hojii xiyyeeffannoo barbaadudha xumurree. ترى saayee turooba biyya jeetu biyya goota magareetu iluu gubbaarra noola. biyya iluu yoo deemtanii teessoo abbaa boraa biyya daadha biyya dammaa biyya yaayoo daawwata. saba gammachiis biyya hayyuu oromoota biya oromoo daawwatanii. Biya oromoo daawwatan biyya oromoo daawwatan. biyya iluu yoo deemtanii magariitu biya loonii biya buuna biyya maatoo daawwatanii. daawwatan biyya maatoo daawwatan. biyya iluu yoo deemtanii duraa. teessoo godhaatanii seera maatanii biya seena biyya goota biya gooree daawwatan. loleebo yaa ebo yaa lola ebo yaa lola ebo atoo gamtaa gabdaa ebo yaa lola ebo gamtaa biyyaa gabdaa yaa ebo yaa lola ebo isaan diinamiitaa ebo yaa lola ebo hiyyummaatti miitaa ebo. mareo kooti mareo amaan sin argate mareo. meg neveje. Angelera, jag vet det neje. Amantiken av jag vet det neje. Angelera, jag vet det neje. Angelera, jag vet det neje. Angelera, jag vet det neje. Reva reve, oh mare be. Reva reve, oh mare be. Reva reve, oh mare be. Reva reve, oh mare be. Annan saya, oh mare be. Ogoleto, oh mare be. Madaluna, oh saya Hola, Lana. Chora, Nadebe, Bacho, Nega, Lala, Lala, Lala. Cola la la la la Cola la la la la Gachi Gambi Noppa Bure